Perdón, que में देखे गए लेकिन पहली बार डायरेक्ट करने उनसे मिला हूँ उनके प्रोग्राम में भी मुझे लगता है कि अभी इंडिया के जितने भी लोग उनके प्रोग्राम से उत्साहित हुआ है उसी तरह केरला के लोग भी अभी टोटली उत्साहित हो चुका है मुझे पता नहीं ऑलरेडी केरला और तमिलनाडु के एरिया में बहुत सारे लोग अभी मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है बहुत सारे टेक्निकल अचीवमेंट बहुत सारे नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट लेवल के लिए सब लोग उत्साहित हो रहे हैं तो अभी इस प्रोग्राम के बाद मुझे हंड्रेड परसेंट मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगली बार जब भी अभी मुझे लगता है कि हज़ार लोगों से ज़्यादा आसपास के लोग अभी प्रोग्राम में थे नेक्स्ट टाइम जब हम वजन से आएंगे तो पूरा हज़ार लोग टेक्निकली होगा उतना उतना ज़्यादा मोटिवेशन भी होगा बहुत अच्छा प्रोग्राम बहुत अच्छा मोटिवेशन बहुत अच्छा क्राउड बेस्ट मोटिवेटर और मुकेश भोटार की total crowd um, नमस्कार आज मेरी सेमिनार थी केरला में और जब भी हम अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं तो मेरा लगभग इंडिया में सभी स्टेट में घूमने का काम पड़ता है लेकिन केरला के लिए मैं स्पेशल बोल सकता हूँ कि केरला की लीडरशिप जो है हिंदुस्तान की जो अदर लीडरशिप है उससे कहीं बेहतर है और मज़े की बात यह कि केरला ने बहुत कम समय में बहुत तेज़ गति से बिजनेस बढ़ा है और उसकी मेन वजह है सुजीत सर मूर्ति सर गोपा कुमार जी ये सारी जो लीडरशिप है इनका इन्वॉल्वमेंट इनकी टीम में इतना अच्छा है कि आज लगातार हर बार एक नए नए रिकॉर्ड की अगर बात होती है तो केरला से और तमिलनाडु से बिजनेस आते हुए हमें नज़र आता है आज के फंक्शन में लगभग हज़ार आदमी थे और लैंग्वेज बैरियर था कि यहाँ के लगभग 50 परसेंट लोगों को जो है 60 परसेंट लोगों को हिंदी नहीं आती लेकिन जब भी कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज है और मज़े की बात है कि सब लोगों ने मेरी लगभग दो घंटे पंद्रह मिनट की जो स्पीच थी उसको बहुत ध्यान से सुना और उसके बाद जब मैं उनका रिव्यू लेता हूँ तो पता चलता है कि फुल एक्साइटमेंट के अंदर है और मुझे लगता है कि दिसंबर 2020 के अंदर 2020 में केरला में कुछ अनोखा होने जा रहा है हिंदुस्तान के सबसे उभरते हुए स्टेट में से केरला बनने जा रहा है और केरला की टीम क्योंकि मेरी डाउनलाइन में है और मैं प्राउड फील करता हूँ कि इस तरह की टीम मेरे पास है जो तेज़ गति से आगे बढ़ रही है बेस्ट ऑफ लक कि बड़ा कीजिए मैं सूर्या स्क्रीन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे दो शब्द लिए ताकि टीम को मोटिवेशन मिले एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू